Perra me cago en tu fake, vendo su imagen a más de 100 ver tu de esos fake, acá no jodemos tu a mi wave Ey, mami no me importa tu mer Porque a Logi, es lo es. Yo ya me cansé de agradecer que la vida yo no te la corté Yo ya me fui, quiero petar un pilín Eso tu no me dejo salir, me la muevo en el mario amanecí Me tiran, me piden colabo por ir, por ser ese top y la de bim Voy con mi playera perdón a seguir, quieren tirarme que gané más de mí Quieren intentar un guacho ni a tu guacha me ama, vos te tiras. No quiere combo, no llega clima Frita la sapura que tamina Ya me pido, le de lo que ella pida Dice que soy el amor de su vida Le gustan todas mirar a movida Se enoja porque gear policía La el techo para sus amigas Macho, anda tu gata Su guacho me shit en mi cara ah, Ando en Concepción, ando en la plaza Por si le pinta toda la gilada Acá en el puto medio la tenés o te la ganan Yo no jodo con su guacha regalada Menos que otro franco que no da ni una trompada Guacho no jodas, te cortamos toda la sala Pero tenía este doña a su hobby ya se la movieron un flash en la móvil del guero Y ahora se la pepe de cheto Yo soy guacho ya, pero todo mi, respeto Como Toby sirve a los turros me lo quemo Si no boca porque no me cuesta y no me esfuerzo Capitán clica mandando tu terreno water Mirada de sola, a la madrugada Levanto vista como si nada pasara Estoy por un lado hacerme millonario sin clavarles a alguien la llaga los bichos en la cama, contando mi bicho pijama. Ey, contando los bichos en la cama, contando mi bicho pijama. Ey, me siento empresario emprendiendo lo mío, como en el barrio ya nos alejamos de ese bravo, pero sigue vigente mi vida gitano. Quiero un parito su mano, flasheando junto a mis hermanos en una lancha me persiguen los loros por andar con oro lavado como el Vaticano. Del plato caliente que yo le di, pues poco pero bastó para sobrevivir y ahora aquí seguimos subiendo, no pensamos déjalo de hace guachín, es así, por eso que estamos todos joya, no importa cuánto cueste Si tengo loco, pronto está la plata no la consigo quemando ollas el barrio salí pero no me olvido, sigo al tanto de mi mamá y mi niego Rodando en las calles en un deportivo, vidrio polarizado no traslucido Los guachos escuchando mi sonido, yo inspirándome a sacar otro equipo Me las uno y tiro el humo al vacío, que se siempre pa' bien, bendición pa' los míos yo no sé qué hora pero la noche sé que se lo presta para estar con los ojos red, agarrar un ya y a nivel. Algo de calidad, solo original, casualidad. No me hable más honesto, bro, bro. Eso que de no entenderán que brilla como Star.